हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसर रिव्यू में और आज हम बात करने वाले हैं क्लोबेटामेल जी क्रीम के बारे में जो कि आपके चेहरे के काले धब्बे और आंखें के नीचे झुर्रियाँ और आंखें के नीचे काले धब्बे और पिंपल्स को हटाने के लिए बहुत ही अच्छी और सस्ती क्रीम है तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको इस क्रीम को किस तरीके से लगाना है और इसको लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंपोजिशन और इसके प्राइस के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बता दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लोबाटामल जी के बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे इसके यूजेज के बारे में तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका उपयोग जो है चेहरे के काले धब्बे और आंखों के नीचे झुर्रियाँ और पिंपल को हटाने के लिए यूज किया जाता है तो अगर आपके चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं या आंखों के नीचे जो झुर्रियाँ आ गई हैं या आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए हैं जैसे हम डार्क सर्कल कहते हैं या चेहरे पर पिंपल्स हो गए हैं तो उन्हें हटाने के लिए यह जी बहुत ही अच्छा काम करती है इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर जो सूजन आ जाती है तो उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक होती है अब बात करेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में तो इसमें जो है क्लोबेटामिल क्लोबेटासोल और पपियोनेट और जेंटामाइसिन दिया होता है इसे मर्क नाम की ब्रांडेड कंपनी बनाती है इसकी एम की बात करें तो ये बहुत ही सस्ती क्रीम है और ये आपको बीस रुपये में पच्चीस ग्राम के पैक में आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी अब बात करेंगे इस क्रीम को आपको लगाना किस तरीके से है तो सबसे पहले आपको अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धुल लेना है उसके बाद इस क्रीम को लगाना है और इस क्रीम को लगभग एक घंटे तक लगा के रखना है उसके बाद में धुल देना है तो फ्रेंड्स बात आती है इसके साइड इफेक्ट की तो हमें इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं इसके साइड इफेक्ट जो त्वचा का लाल होना त्वचा का सूखापन होना और त्वचा पर दानों का होना ऐसी समस्या हो सकती है अगर ऐसी कोई समस्या दिखती है तो अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके चेहरे पर काले धब्बे या पिंपल्स की समस्या हो गई है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से अवश्य करें तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लोबेटामेल जी क्रीम का रिव्यू अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का पता चल सके तो थैंक्स फ्रेंड्स एंड जय हिंद जय भारत